久しぶりだねカイトだ <laughs> まったく僕がマスとは恐れ入った甘く見ていたよ本当に面白いやつだよ君はくじ数は少ないけど行動力も度胸もあるこんな立場じゃなきゃいいライバル女子になれたかもね <laughs> あ君最高だね 君は今まで自分とか人間関係とかそういうものにとらわれないいつだって心が自由だ僕とは反対心底は羨ましいよなんであとすね早くって会わなかっただろうねでもタラレバの話してもしょうがないのな現実はそうなわらなかっただからさけどさ その時だみんなの待ったんだよ認知の異世界ってやつをさ神様だか悪魔だかチャンスはくれたんだ我が家は止まらなかったね <laughs> まったくそのバカさ加減でお前の仲間がそう止まってとるわな <laughs> 俺の本当の力苦しげったらめっちゃしてやるよ 心が躍るな